sadasi Hoş avazla seynasi Gifek yuri sadasi yuri sadasi İpek yuri sadasi Sügünün yurtçı grasi Hoş avazlar seynasi İpek yuri sadasi İpek yuri sadasi Hoş avazlar seynasi İpek yuri sadasi Салам ekran aldıdaki aziz görmələr. Salam kən tordaşlar. көріп atqanınla Şinjan Sədəf Sodiçəklik məsuliyyət şirkdə tajdarlıqdakı 4-cü qərar İpək Yolu Biz zarıq kütkən peytlər edib gəldi. Əlbəttə bizdən bu səhnimizdə, yəni oxşumğan ayırlarımız әрқыл ұстап тікен ақшыларыны біз үшін сүніш алдыды тұрыпты. Бас жүзі Ши Цзиньпин 3 қытымлық мәркез Шинжан қызмет сөхбәт да Шинжаны қанун бойынша идар қылыш, Шинжаны итпақлышып, мұқим қылыш, Шинжаны мәдениет арқылық озуқландырыш, халықны бейтіп Шинжаны ронақ тапқызыш, Шинжаны ұзаққычы гүлләндіріште чың тұрып, тірішіп, еңі дәуірдегі жүнгөчі социалистік Шинжан құрып чықшы керек деп тәкіттеді. Biz Şinjan'daki her millet halk güzel Şinjan berpa kılıp vatan arzusunu ortak işe aşırış için birlikte tırışçallık göstümüz. Biz öz daqşılarımızda Şinjan hikayesini yaxşı sözləb, partiyanı suyduğan, vətənini suyduğan, Şinjanını suyduğan aktiv küç aldırış üçün öz tırışçalıqımızı köstümüz. Bugünkü Şinjanda bir bayan tarım oymalıqıdın İgiz Altay teğiğiçə, Əйvətlik Pamir İgizlikidin Turpan oymalıqıqıçə həmi cay жүшқын үміт күтіп алды. buzup çaçma degan hikmat maros bizga bugundan olirim qayta shu hikmatni salar esga ajab davron surib mongdu go'zal ata uchun amal baxtin qadringi to'qliqni chelaqmay yomon ko'zga çelip mayli yaman közgey ظنني هزيلة أوجدر بلسان شما varis isil anlat buluş şevket Mana sizge Büyükler eytidu dair Bir gem jürmeyli hoşlukta Yeter tuyg'usi kam to'shqan cho'moqqa odil chiqar tuzgay cho'moqqa odil chiqar tuzgay Şu tap dünyada sansızlar Tehi evde zarlıkta Bilip bilmey töküldü aş Töküldü nan eşip bizden Nime har bir günler Şunun gazar bulur insan olsun bizni bahordan engib g'erib kuzgan bahordan engib g'erib kuzgan shuna o'g'lim sana mendim nasihat bu ishongaysan xarob turdan har qilgan makon ahli degan so'zga makon ahli degan so'zga yegin içkin buzup chachmay Шинжан Сәдәп Сәдичәклек мәсулия шәрикте безнең бу кытымкы программамызның таҗдарлыгын алды. bu şirketке миннәтдарлыгыбызны белдерүш белән бергә bu programmamizni Шинжан Айлыназ гөрөи алайды таләп кылган сезләргә миннәтдарлыгыбызны белдерәбез. Бу программамыз белән Шинжан Әлнури языклык фән техника тәрәккыят чәклек şirkәте стратегик әмкарлашкан. көп рәхмәт. Шинжан Кайду Yemeklik Çeklik Мәсулия şirkәте программамызга якындан ярдәм Шинжан ташқын халқыра сөтічек шерікті программымызды алайды қолыды. Көп миннаттарымыз Қадірет do'stlar Бадам Лави әптитали шинжанлықланың махарат көсті сүпсі. Дәрхал әрқайыз чоң янфон әптікаллырдың Бадам Лавини іздәп қачылап, янфоныңыз арқылықла курсантланың қатты махаратларыны көрішіне ұнтып қамма. Оның башқа, программымызды Шинжан радио кино телевизия тори әйнек талла телевизиясыды мү Достарымыздың яна Thank you. ko'zlaringiz mardona qadamlaringizni to'xtatib qo'yayotamdi ko'z sel sal qarayotganingizni bayqadingizmi ular uchun ahamiyatli bir teyarlaş sovg'a tayyorlash kerakligini o'ylashdingizmi muvaffaqiyatga ozla qolganda ko'zlaringiz bardoshlik berolmayotamdi Dünya yıldızı köz asraş çeviri, türlük köz meselleri için özümüzü sunğan en güzel hediye. belbe. Көз күңілінің әйнікі. У яқшы асыр алсын, оныңдың шәнч балқып тұрсын. Дүния юлтызы үнімді көз асыраш жәвірі. Тоғры таллаш, маслышыш демектір. Әлгі үзләнгенде мән салапетін талладым. Hürmet үшін elgi üzlendim. Tallığınız el zoq bolsun. Salapet cartısı el zoq kiyimleri. Әл Нури Ешіл Органик Бұллары Дөләт Дәрежілік Экологиялық Районда Халқара ISO түспәт өлчім бойынша төн температурда пішіқланған 5-тің хали ұнды. Кимиялық қошылмыдан хали, бұлғанған хавадын хали, бұлғанған судын хали, сүпәтсіз хом әшиядан хали, ұзықлығы көйіштің хали Әл Нури Ешіл Органик Бұллары сағламлықыңыз үшіндір. Әл Нури. Kainatda plan çəksiz. Amma bizdə birlik бар. Шинжон Айлын Oz guruhi bilan musiqiy taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planetda. Planetning esilligi dilingizda bo'lsin. Plan taomlarining ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini planet deya. Qayerda siz desa, men planetda. Айлын аз гүрухи пилан, музикалық таамлар ресторан. Диярымыздығы қаршар оймалықның мұнда тұпырақларда әдір мектәт білен пәрбеш қылымған. Қайду зауытыда еңі техника, еңіче образ, еңіче есіл тәмі білен кішіленген қайду үріштік тетіп құрыштыры ешпанда құшпыратмады қошылмыған әкеке тәбей мәсуланды. Қайду қызылмыш қиял, қайду пәмдір қиял, әрхіл үріштік қайду тетіп құрыштыры айлыңыздың әң яқшы талдышы. Үйіңізді хайду үзілмесін хайду күріштік тетіп қоқырыштық Öyümge berep, sandıklı ekip, moçenli kuyap, koçeni elep, bazaga berip tartıklı elep, saklapanmışsın dep, tizlikte kaytıp, ağızlı ekip, keni işim mihna Allah desem, kola bulam şunda bulam. Lap dolap Həcə qoç Kola bulam şunda bula Tartıq kola Körvatqınınla Şincan Sedef Sudiçeklik Məsuliyyət Şirkti Tajdarlıqıdır ki, 4-ci qarar Gülü üçün riyasetçi Nicat oldu. biz zarıq kütkən minutla ayıp bu səhnimizdə yılladikidək bir-birdən səlxil mayırlarımız özlərinin katlı maharetlerini namayan qiliş aldı tuturvatıdır. Ондақта біздің бұл майырларымызға бұл санымызда зады кімлі бақалығы үші болдығанды. Алды білән етекчі ұстазларымыз тұнышып шықайлы. Шинжан Яшлар Бірләшіміздің әзасы Амубаб нақшылықымыздан сәркісі Мөмінжан Абдекем әпендім едар Ғанимет сіздің қызғын қаршалымыз. Қас сұлыплық нақшы, от үйрек күйчі, Шанхай музейкі шөйәнідің нақш кәсіпі бойчы білім ашырған Таш Мұхаммед Батыр әпендім едар Ғанимет. Бұладың башқа яна заманеви музыкшылықымыздығы еңі ел ашқычы, композитор, нақшчы Мәулан Мәмтімін әпендім сіздің қызғын қаршалымыз дейдар ғанимат. Шындақла сәхініміздігі бір тал қызыл гүл Шинжан сәнәт шөйәнінің оқытысы Өзбекистан музыки институтының магистр аспиранты. Әм шындақла Италия Рим музыки институтыды білім ашырған юқыр авазлық нақшчы Айгүл Ғулан Муалым Дидар ұстаздарымызды тұныштырып нөвәткі минутлақ келген чағда әміміз бейтақатлік илікеді күтіп атқан абдулла әпәндімні хүрмәт илікеді тұныштырмақшымын Сәхнімізді дәулетлік бірінші дәрежелік артист даңлық сәнәткар программамыздегі баш ұстаз абдулла абдурим әпендім, дидар ғанимат Демәк, bir-birden katta, bir-birden münevver yetekçilerimizden keskin, şundakla adil baha çıkırışı bilen mahirlerimiz mana muşu Біз баш ұстаз, чолпынымыз Абдулла Абдурим әпендім етекчілік еді ке, төт нәпәр қабыл етекчінің адыл, шынақла барабар баға чықыршы білән, сәнәт бейгеді ке еңі өз бағырымызды өстірмәкчі болдық. Хош, онақты нөвәтті, біздің баш ұстазымыз Абдулла Абдурим әпендімнің жүрек сөзлерге бірлікті құлақ салайлы. Өрмәтлік ұстазла, өрмәтлік савағдашла вә телевизор алдыда Епәк Юлы Садасы программысыны қызғын Э, тамаш итеп яхшы бағаларын беріп келіп жатқан барлық қарындаштар э, абая иніміз дегендек ипек жолы садасы э, нәч қарар өткізіліш жарияныда біздіңке шинжандыкі әр милләт қарындаштарымыздың қызғын алқышыға яхшы көрішіге ерішке яхшы программа болды ва оныңдан башқа жәмиятте өз иқтидарыны жари қылдырыш пұрысты күтіп тұрып жатқан нұрғын яштарымыздың қызғын алқыштық бір программасыға айланды бұл сәхне оланың өз қабілетін жари қылдырдығанға пұрсат азырлады шындағылы бұл программа яна жәмиятта өзінің ижаби тәсіріні пайда қылып ә, бейіп меңіші үшін ә, тегіштік әсіні қошты бұл қатымқы ә, программамызның яна давамлық яқшы давамлышыды деп ішенчіміз ба біз яна ұстаздар бірлікте өзді ба болған қабілетіне iqtidarni мұшы сәні арқылық толық жария қылдырышларыны қарындашларымызға яқшы әсәрлерін ұсынышын үміт қылмыз abdulla apandim albatta mening bilishimcha sizning bugungi o'rningiz bilan yillardan buyongi yetakchilar o'rnidagi o'rningizda muayyan bir o'zgarish bo'ldi undaqda bu qadimgi mushu sizning funksiyalik rolingizni bir bilib bu ма орынды өзгеріш болдырасыз шындық э, лекин біздікі рулымызда ә, чоң өзгеріс жоқ неме десе бәрібір мұш яшыларымыз үшін қызмет қылымыз ә, бұл мау мынау ә, төрт ұстазға ә, тәжірибе жәяттен ә, ақынның орнында анчымынча жетекшілік қылмақшымын шындық лекин асас құрылымыз ұқсас бәрібір мұш яшыларымыздан зор үміт күтіп жатырмыз олардың ә, жетекленіш тәрбиелініш жарияныға ұқсас күш шығарамыз Болды, рахмет Абдулла ұстаз. Әлбәтте, менің жоған жағда біздің Теншанның және бәс шималдың келген әр милләт майырларымыз бұл қытым мұсабиқының елладекедек адыл, барабар шундайла to'g'ri usulda ilib berilishini chin ko'ngildan umid bo'lgan biz to'rt nafar yetakchining bugungi musobiqadagi yurak so'zlarini anglab boqayli oldi bilan sahnimizdagi bir tal oygul muallimning yurak so'zlariga quloq ekran алдыдагы сөйүмлүк азизлар, Айгел Гуламдан силерге отлук салам. Э, бүгүнкү мындай бір фаалиятта э, мен өзүмнүн бир ролумну жакшы жарый кылдырып, э, окуучулардынки мушу кәсип жаһаттан техми бир балдак илгирлишиге, үйгүнүш жаһаттан яки өзүнүнки накшыны орунлаш жаһаттан мен өзүмнүнки бир кишилик төпөмүн эсемни кошо алсам, шундан хурсан болгон болумен. Окуучуларыңызга увалчылык болмаслыкка капалат бере аламсыз. Бүтін күчүм менен тирешимин. Рахмет. Хош, шындақта Мөмінжан ұстазының жүрек сөзіне алап ақайлы. Рахмет. Экран алдыдық достлар, шындақла бүгін майыр болып, мұсабы қатнаш болып атқан достарымыз, майырларымыз, әмәйләңгі мәнден салам. Бүгін мәні мүшәді төтінші қарар Епәк үлінің үстілді отоғынымдың интайын құрсам мән, өзім әм өзімніңкі мәсулетімніңкі, зіммәмдікі жүкніңкі найты әғір екелігін ес қылып тұрыпты мән. Бүтін күшім білән, бүтін ниетім білән, әң яқшы майырларын таллап чықшыға тіршіме. Рахмет, Мөмінжан ұстаз сізді интайын қызғын қаршы алымыз. Нөвәтті Таш Муаммед Батур әпәндімнің жүрек сөздері қолақ салайлық інім әрәмәт. Экран алдыдеке барлық көрірмелі. Мен ки Таш Муаммед Батурдың әмін алақ салам. Мен мәхәм, менің бүгін мұш орындықты бағалық үш ұстаз қатары отырыпты мен. Әлбәтті мен мұш орындықты отырғанға қас өзімненкі мәсулетімді деген үміт білән отырып атымын. Рахмет сізге. Хош, ондақта әң ақырда Мәулан әпәндімнің бүгінгі вәділерге құлақ салайлы мәрәмәт. Яқшы бізлә, достлар. Мұшу бұл қытымқы еңі шәкіл білән, еңі төт ұстаз білән, Абдулла қошқанда бәш ұстаз, сілә білән, мұшу ұстазлар арқылық сілә білән жүз күрешмәкші болған, епек юл садасы да, мұшу өзімнің нәтижелік ізденіштерімні мұш епек юлы садас программасы арқылы яш ини сыңылла білән ортаклыш бір э, пұрысты болды бұл. Мен бұны бұл пұрсатын яқшы қадірлеймі. Э, мұш программ арқылы э, мен өзімнің тәжірибелеріні, өзімнің үйгенгенлеріні, өзімнің ескіғалдырыны біздің яштарымыз білән ортаклышып тәң ілгірләшке менің интайын. Тіршіме. Тіршіме. Рахмат. Біздің бұғыдымқым айырларымызға әлбәтті программ ғұрпсыдың айт қатты болған мұкапатланы тәйірдіқ. Бәлкім сіләмі, біз білен бірлікті бұл мұкапатланы аңлап еқішқа битақат болу атқан болышыңыла мүмкін. Birinci boğam айырыны 120 min avtomobil bilən tartıqlaydı. Onun başqa ikinci boğam ayırını Şincan Aylın Azguroyu 100 min yuan qımətidir avtomobil bilən tartıqlaydı. Üçüncü boğam Yezigilik 80 avtomobil тартықлайды төртінші болған майырымызды болса шинжан кайдуу емеклік, чеклік мәсулия шеркти 60 мың юан кымметидеги автомобиль билен тартыклайды демек мұкапат бұйымдарымыз интайын катта бирок бул мукапатларга эришишму асан эмес майырларыбызга шеркетлер менен бирликте омет Біз бұл минуттада программыз қатнашқан майырланы қоллап ұлағы қатты инамланы тәйярлыған шеркетләге миннаттарлықымызды білдіріш білән бірге. Ена экран алдыдеке сізгімі миннаттарлықымызды білдіріміз. Шындақла қолыңыздыдеке телефоны арқылық біздің бұл яқшы мәзмолдарымызды әтрапыңыздыкіләге әм бәрләп қойшыңызды сораймыз. Қен ондақта Абдулла Ұстаз, бүгінгі мұсабиқымызды рәсми башлап бәген болсыңыз. Хоп, алдыңғы нәч қарардыки ипәк yolu sadası programımızı da özellikle аян біз түнгі нөбетіні мұшы жығылған талланған оқуғычыларға чәкті атыш ұсыл арқылық кімнің башта, кімнің оның кәйінден шықыды қалғын таллыған. Бұл мұ найты үлчәмлік болған. Азыр менің қоламда бүгін тізімлік ба, нақшыларының тізімлігі ба. Амма оқуғычыларының ұсымы жоқ. Шоғы мен мұшы нақшылардың бірінің ісміні нақшының ісміні десем ә, мауы ұстазда қошылған халатта біз шу нақшының ісмілен чақырыш арқылы қыла кетсек бүгін бірінші болып ішінемсен деген нақшы білән башласақ қандай аллах? Hə, mən Mərdan Ömərov, mən Küçə diyarından gəldim. Bu il Göcan Şifəndəşovun ki, dərsi qanun kəsb oxudum mən. Adət mən yaxşı gördüyüm müzik üslubum bolsa R&B həm rap nasır buldu. Onun bir mən işkədə çoğu cəmiyyətlə qatnaşqan, hə, üzəmcə yaxşı bolğan nəticələrə erişkən. Çünki bu səbəb olsa mən apam müzik oxutuqçu bolğaçqa kiçigimdə müş mühit çoğ bulub, hə, hazırki yaxşı nəticələrə hə, erişkən. Э, Мұшқытымлық епәкі өсадасы қатныш мәқсідім болса, үзәмнің кет э, яқшы болған ижадет нақсырыны әмді тамашмыллаға әң яқшы ипадамны намайын қылыш үшін келдім. Әгер төрт ұстазының әммісі сіз үшін өрілсе, сіз kimni tanlaysiz Маңбас мапық, өнімі яқшы, терігі, пайдылық болған кірім мақсатлары бос тәвсия қылған. Әді сәдәп жүркішінің ордыстар маркстіки толық құқтыдарлық жәвәр өрішкін шілдіперға алтықыл өнімгеге басым үшінде муаптық. Ә, немді яқшы. Райынымызге әр милет халықамызның көз сағламлықы вә күзәлік үшін күш шықырып атқан Шинжан сәдәп сөзі чәклік мәсіле шеркті майырлаға амет Süleyman Her minut seni oylayman Senin her bir tınıqın kimlerge dava Her bir demlerde bulsan yanımda Yat ben sen Kulun ne tutkunum bütün dünyayı erişkinim Güzel gelecekimiz Küçüm bir işledim Suyman desem işeylapsan Çin yürügünü bir alamsan Bardıkını bir ay sana Meni sen kabul kılalamsan Suyman desem işeylapsan Çin yürügünü bir bilirsən bir birəy sana sen sən qubul qilalamsan Burun sen benim ümit armanım Əmdi ne yoldos eğer Agarcha baliq bo'lsinmi bu jarayon Sen bilen birge buluş, bo'lish oxirgi nishonim Qo'lingni tutqunim bütün dunyoga erişkinim, Güzel gelecekimiz Tüm bağışlayacağım Söymen desem, işinem sen Çin yürgünü berelem sen Varlığını berey sana Meni sen kubul kılalam sen Şu günü, şu dakika Gördüm ben seni perişte Özledim, sığındım Çünkü ben seni yaxshi ko'rib qoldim uh, uh, uh, Sen buquê bir bir tinibillib a salom ustozlar yaxshimisizlar ismim Mardon umar kucha diyardin hozir jo'jan shufandashuniki to'rtinchi yilda qonun kasbida o'qiyapman mardan qaramma төрт to'rt muallim san qarab turdi ko'zangga hmm. bir xil payz bo'ldimi e, aytgan naqshangdan o'zingni xush bo'lib <laughs> бірінші күні мсыраны айтып жатқанымда визданым болды ма мен мен айланғандан кейін ес ки мен маған енемді танимын ә. бұл енемді танимын lekin naqshini anglab boqmabdi айтпамапты екен naqsh aytmabdi ә. айтқан naqsh aytgan yani болған necha faoliyatlarda мен davomliq айтып кетіп қалып бұл ініміздің bu inimizni аңламапты aytganini anglamabdi ekanman bolalardan yaxshi aytadigan deb lekin bugun ko'rmay turib вижданымны кужылдытып этичо мына шуның үчүн мырдандан келип мен билан бу кытымкы мусабыкдылам эмес ва бунундан кийинки сапардамы билле болуп тараккый кылышын чын дилимден үмүт кылам рахмат устаз рахмат нақшының ижадиятчу бу нақшының ижадияты болса мардам мәммәт деп мелодиясы текст болды шкелен әмкарлашқан нос кісіде э, мәрдан мұхаммед татлықмы емес эмесми иә мәрдан мәммәт six king <laughs> э, маған мәрдан мәммәт очықрақ ұқсайды қандай <laughs> дейсің мен мұшынақшыны чо э. әмді мау медиді ішлепті ғой бұны музыкасын лекин ашу рас ансамбльда орындаса қиқас шығадыған таяқыпты бұны чо біздің мұшу Э, районымыздагы эң яхшы музыкант санаткарлардын тәшкилленген Мевлана ансамблының э, музыкантларының мұшыны бір ашу э, рас музыка білән бір орындап шуның бір садасыны шуның әйбетіні бір аңлап бақышыны халам сәсән рахмат ака рахмат ма о рас музыкаға мен мәрдан қылып чағыздым музыканы чеппірді қада қысақ чеппірді Мәуланға десек болды. Мәуланға, Мәуланға. Şu маңа дейді чо. Ашта десек болды. Лекен бұл Ипек жолы садасының бір әнәнісі бар. Бұл Ипек жолы садасыға қабыл қылған іші мұш Ипек жолы садасыды манчынжық дәрежеге маңғызып, яки бір чемпион қып, бір машина әпіріп түгімейді чо. Шәқсән Абдулла Акамның группасының іші. Абдулла Акам аш бірінші қарардан башлап өзге әгәшкән инеләрне, шагыртларны Ипәк үлі Садас программасының кейінмі қойынығы еліп, еніға татып, өзінің құлдың кәген шарайтларын яртып, андан шу мұш талантының давамлық бір жары боп, тіхімі чақныш үшін өзінің бір кішілік ашу құлдың қанчілік кәсі өзінің ашу шагыртларының ақысының ата анысының атта орнында aşında kılıvatıdı. Men muşu enenini e, davamlaştırış, muş Abdullah Ustaz'ın şu enenisini davamlaştırış için muş İpekül Sadası programına geldim. Bu enene Әмәйләнді ба әнән? Әмәйләнді ба biz... Бұл біз э, мүшәді бір қол тұтышып маған кәміз, ақырғы шымаңыз. Біз бұрымы мен баққан ғо, әлқында яғни яны давамлы шундай әләдә белмәгәнбез шуңа хоп музык әтрәт дигәнләрне жығып әкәсәк әкелей береміз құрымызды құрымыз құрымызды мәселе жоқ құрымыз оны ондан кейін жо бұрын бардық қой шындамы шу музыка әтрәтедегі балаларны қайты шығып әкәсәк болей берді давамлы халәттә Hazır töt malının emisi keyin, Mömcan'dan кейін Әм сізненки нақшы етішті мұшында яқшы орындадыңыз, мұшу ессият, әсәріні ifadalash sizningki shu silu jihatdan bo'lsin shunda yaxshichu lekin bu talantni yana joriy qildirishga har kuni mashq mashq yana mashq kerakchu mening qishimga kelsangiz davomli mashq qila olasiz davomli o'zingizni taraq qildira olasiz o'sib yetila жойжаң дашөні қачалық бұтырды екенсіздер Келесіл, жетінші айда азыр тәтіл ма я практик уақытым Жоп, жақсы оң кепті бұл ішлер болмаса ол кеп боламайды ғой едін хоп малымла сен үшінші жақсы баға беріп жатыр ройың өсіп жатыр азыр ішіңді бұнда бір қыл өзіңнен лейлап жатқандай ойлап отырсың сен қошып кетті бірақ маған Э, хижил болып қалған болсаң иегі қарап ал қазір ташмамадакан мақтайды тақсың үш <laughs> э, малымы толық мақтап әтті әмді маған келді ә ұфкам э, мен жұмды маған нақшын аңлап башыныштыла маңа рас тәсір қыға елір бұғашқа vicdanımga elep bizimki anani кепіміз ойча e, ben örüldüm. Ben artıkça mahtımayma. Ama мен рас жақсы көрдім мына авазыны ташмәмәт батыр мақтымсақ болмайды Яқ, ма бала бәк мақтағаным кетідігандек емес мында ішке ташмәмәт сіздер малымла тоғыра, найт жақсы баға беріп жатсыздар бұл адамлар бірнеше қыл болды дейді жо бірсі вәді қылыды орындайды дейді мындай жақсы инсан Яны бірсі бар дейді вәді қылмайды орындайды дейді че вот ташмамбет андақ адамдардан түбітіне ұқсайды мына нақ мына абдулла акамнан осы тапқақ дегені бұл әмді бәзі бір адамдар атайды вәді қылды орындамайды қанша ашу чатақ әмді ашулық әмді қара ау біздің әмді ансамбль тәйя репетиция залы тәйя қара ә сенің мындақ әлқ нақша үслубың ма ашындақ Ә, музыкалар етішкі түшідіғандай кес қылдым жоқ мен әмді біздің ұстаз ұстазыма вәдіні қылып орындайдығанларды Лекен әмді сән үшін бір ансамбылыны құрышыға мұның таза ішенген кәмәйатыр лекен. Біздің құрығылық дәйя құрылық ә құрылық бұрын бек құрып чақыны бекітіп қойған нақшы етіш пәкат ансамбл білән болмайды деймін әтрапплық етілмен дейді екенсіз пианино білән етішіңіз керек ансамбл білән етішіңіз керек гитар білән етіш керек оркестр білән етіш керек құрықмы етішің керек әр хил авазларда әр хил музыкалар білән әр хил усул білән мәшқ керек әгәр ансамбл білән мәшқ қылып қалсақ біздіңкі янына тақалатты болып қалды ә мына мұш айгүл ұстаз да әзір мұш біздің ансамбль қара мұш айгүл ұстаз алған пианино не гитар не <laughs> оркестрны әмеле өзі қалды қара чыкмаясыңарбыз ба ә, ә. қара мәрдавкам бір гәпні қала еқында мұш жиппек түйтіп ла тұплам мұш ваңлоджы бойын жан қойдан бірге өдейіне жығып қойдық ikki soat atrofida bo'lgan bir naqsh kechiligi ham shu naqsh kechiligiga әкіре емесің жұбо ә бибасы ә? жұбо қатынашып келе болды да қиынып да мына жігіт назыр ә, ә? баян башта ұстазларның ұстазы дәуәтте баян ә ішіне обдан шығын туат ашы кеп шықты çıktı. Ya meni yeni kelemse hiç Lekin Acayip болды, acayip болды. Hem үзігі üzügü bireyle үзігі Üzügü bireyle. Bireyle, üzügü bireyle. Berem de bireyle. Başka gap tügüde ya. Tügüde, tügüde. Okşmaydı ha, muşu, muşu ufkamla yani bir xil. Bizdeğe <laughs> gibi olası da Bizim Ben ufkam. talant bo'ladi ekan, sizde bilim bo'ladi sizde har qachon tayyorlik bo'ladi Bundaq fursatlar bir Ishkimardan qiladimi? He, bizning uydan ba birsi. Bizning uyda cho'ngmardan ba. Ishkimardan qiladimi, qo'shma qiladimi? Men yetishmay qaz, yiliq ishkimardan ishkimardan bo'ylab beraman. To'rt qilib o'ylab. Umarda har to'g'ri. Birsi, birsi meningki Онда bo'lsa, qana qilamiz? O'zimizdan fikrini bir nima shu dadam opamga bir bildirib olgan bo'lsam, chunki dadam э, бұрын музыка ішлер білән шұғылынды бұрын үйде ойнайды ә, кейін қызмет сәбілден ташып өткен ә, апам бұрын музыка оқытқызды ә, кейін апамма бәзін сәбіплер білән башқа қызметлерге кеткен шуңа мұш сәкінден пайдаланып мен өзімніңки ата анамға рахметін білдіріп алған болсам әмде абдулла ұстаз вә қалған төрт ұстаздарымызға рахмат бәхош болдым <laughs> рахмат ә, менен талышым болса. аядын келиштен бұрын паланы деген ұстазғы шәгірт оған болсам деген бір қиялың бармы те бәте аш өзгерді ме өзгермеді ме өзгермеді онда болса балдырма. саған кішкене 20 минут ойланыш уақыты береміз кешіре ұстаз мейлі мейлі бұл қызыл шырақ әжәп uzun qizil chiraqga udil mangaymi so'li qaralaymi yoki o'ng qayrilaymi Тұрып deb turib qolgan yeshil chiroq bo'lib qoldida man hozir keliva keliva <laughs> buningga mushu bugun o'quvchilar qiynaldi qolgan vaqtda sizlar qiynaldizlar to'g'ri ishkilinib seni oxir Hədə ədə dostundan duydu, yengim sit olmaqdım. Mədə peziki məsafəyə yarağa. Qaravqam, Aylnaz guruhi, Aylnaz Nurka və Kimkiçək şəhərçisi gibi yaran siz deyən oylayan kimlər nəxşiyədi bax. Bunu barat. Oldu çatıq yaptıq. Әркет hayatlıqның mənbəsi. Әркет sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız ömürlük arzoyunuz bolsun. Küçlük sağlam bulay desiniz, ruhluq yaşırıp turay desiniz, Aylın Az Baburbadi Çiniqiş mərkəzə kelin. Baburbadi Çiniqiş mərkəzi Çiniqiş üskünləri, көңіллік aram eliş rayonu, Pakız Monçi muhiti, kəsbləşkən trenerlərin əstayidil yetəkliş arqılıq həqiqi Çiniqiş arzoyunuzni əməlgə aşırışqa yardım beridi. Həqiqi Çiniqiş arzoyunuz Aylın Az Baburbadi Çiniqiş mərkəzdə qarar tapsın. Әл Нури Ешіл органик бұллары дөләт дәрежелік экологиялық районда қалқарат ISO түспәт өлчім бойынша төн температурды пішіқланған 5 тың хали ұнды. Кимиялық қошылмыдан хали, бұлғанған хавадың хали, бұлғанған судың хали, сүпәтсіз қом әшиядан хали, ұзықлығы көйіштің хали Әл Нури Ешіл органик ұллары sog'lomligingiz uchundir al nuri telefonlarda izlash borda izlash o'zi tarjima кинолар. Торда to'rda birdan bir qo'yish иге ega sarxil programmalar Сонжы едіп жикой, келер кайдың башлап күлдікі 5 мача. Илансыз, қатмай чықыды. Издеш киноханс мәзмұнының тақатқалыға әқ берілі жұма. Dünya yıldızı siz için dünyanı yarkın renglerde culalandırdı. Dünya yıldızı bilen dünyanı yarkın renglerde görün. Diyarimizdeki Qarşar o'ymonliqning munda tuproqlarida ajr minnat bilan parvish qilingan. Қайду zavodida yangi texnika, yangicha obraz, yangicha есіл ta'mi bilan ishlangan qaydu yurishlik tetik qurishlari hech qanday xushmurat modda qo'shilmagan haqiqiy tabiiy mahsulot. Qaydu qizilmush qiyam, qaydu pamdur qiyam, har xil yurishlik qaydu tetik qurishlari yaxshi tanlashi. Uyingizda qaydu uzilmasin. Qaydu yurishlik Tashqin demak vujudimga kuch quvvat Tashqin dardi sog'lomliqim g'amada Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın, aksıl talqanları. İpek yolu duyanırgan hoş avaz kalbimni lerzigi selip uni tanlashimga turtki bol. Men meni tanlash supsiga sahip qilgan möteverni tanladım. Mening tanlashim yanada mötever. Mötever kiyimleri. Киймәк-ишмәк киім-кечәк, өймілік, импорт малла соғыз қатарлық жәділәді алдыңғы орынды тұрватқан Айлын аз Азгройымы Майырлаға әмәтләйді. Айгүл ұстаз. Вау! Қызын қашалына. Мұбарек болсын. Мұбарек болсын. Мұбарек болсын. Махиріміз Мәрдан Өмәр. Айгүл Құлам қайду группысығы талланды. Әр нақшының өзігі түшлік мұңы болғыны дәк, әр нақшының мұ пұрқы өзгіче. Naqşınız arqılıq muhabbetlik qaliblərinin yürek tarısı çəkildi. Ahmet diləyimiz. Ben avay sekne çıkıp iş nəsə namlıq icadiyyətini ettim, hem de 4 malıma öyrüldi. Lakin ben şu üzəncə yaxşı etdim deyə oylayma. Həm də şu kəsb yolunda mən teximə joyneşin cəhətdə yardım bera alaydı deyə aygül şuna taldım. Şimdi ben bunun keyin ki musabıqada özümdən ən yaxşı еріне намаян кылынат ә, Мәрдан нақшын айтып атқан вақтысында маңа өзгечі болған хаслық ва адлайдылықны ә, намаян қылғандай білінді. Мә ойлаймын, амыбап ұслупта aytquchining cho'qim o'ziga xos bo'lgan ovoz tusi va o'ziga xos bo'lgan yangilik yaratish ro'yi gerek. Merdan'ın avazı da şu xil yangilik bakı. Mən işendim, Merdan cho'qim işkinci turlarda özünü yaxşı namayan qilolaydi Şunun üçün mən kunib kuni bastım. Kang tordaş dostlar, ekran aldıdaki aziz görmeler. Rayonimizdeki her millet halkımızın köz sağlamlığı ve güzellik için küçük kırvatkan. Şincan Sedef Suudi Çeklik Mesuliyet Şirketi Mayırlağa Ahmet Leydo. Бұладымаш қарайынымыз ке емәк-шімәк киім-кечәк өймілік импорт малласы отыз қатарлық жәтләді алдыңғы орынды тұрватқан Айлын аз ойымы Майырлаға амәтләйді. Кемелі қошылмыдың қали бұлғанған хавадын қали, бұлғанған судын қали, сүпәтсіз қам әшадың қали, озықке күйіштің қали, әл нұри бәштін қали, ешіл органик ұнчылықымы майырлаға амәтләйді. Бұладың ашқа райынымызда емеклік бә тетікқо саасыды сәркерділік рол ойнаватқан Шинжан қайду емеклік чәклік мәсуле шерікті майырларымызға анәттіләйді. Айнымыздың сағыламлық, емеклік, ішімлік саасыдығы башламчы қарқана Шинжан ташқын қалқыра соуды чәклік шерікті тартуқ қол алырмы, мұ майырларымызға анәттіләйді. Ә, біз түвендікін ақшын аңылайлы, aytolmayman meni ismim qadriya aziz yurtim urumchidan e, kichkimdan skripka o'rgandim keyin mushu naqshi kasbga bo'lgan qiziqishim bilan kasbiy ustozlardan sistemalik e, dars oldim keyin e, o'rlab o'qib mushu opera kasbida magistrlıq aspirantını bitirib qayıtıb gəldim. Qayıtıb gəlgəndən keyin Muş İpək yolu sadası proqramımıza özünü bir sınab yığış məqsədidə qatnaşdım. Çünki səhnəninki çox kiçik yox, öyrənişinin həm çeki yox. Şoğmuşu proqramı arqalıq mən özəmdəki artıqçılıqlarını bir göstərib, ondan həm kəmçiliklərimi bir toluqlaş məqsədidə qatnaşdım. Əgər 4 ustazın hamısı siz üçün öyrülsə, siz kimni tanlaysınız? Химилік қошылмадан қали бұлғанған хавадан қали, бұлғанған судан қали, сүпәсіз хам әшадан қали, озуқтықы күйіштің қали, әл нұри бәштін қали, ешіл органик ұнчылықымы майырлаға амәттілейді. çok külkiler ket Bu muhabbet yansın ölçmüsün Amrığın külkenli unutalmay ben Jirahlar dayanır aziz yurtum Ürümçidən Özbekistan e, Dövlət Konservatoriyasının opera e, kəsbində magistrliqni bitirib qaytib kelgan. Hmm. Tanışıb aldıq, e? Xo'p, qaysala? Mən ödül örüldüm отырып жазайыншы бірінші мисрасынікі сән келгіче ма э, бірінші мисрасы нақшаңыздан сән күлгенде сән күлгенде ма аш сән күлгенде деген жерде мен өрілдім дә деген еді э, э. бұл ылқы біздің енді бұл жерде мен күніпкінің мәсулиетім ығыр бесімім ығыр бұл бір тәуәккүлшілік бұл мен аш сіздің бірінші гипіңізді өрілдім мен тәвәккүл қылып Шуңа әмді сіздің ма кәсби жәттіке мүш авазыңыздың қанчылық мүшу кәсби жәттіке қанчылық яқшы келдікіне сәл тұрып бізге айгүл малым деп бірді. Ә, қаған ипадылеш жәттіке, қаған яқшы тараптарыңыз әміне қаған ұстазларым деп бірді. Мен сізге басқа ешқандақ, басқа мақташтарын Менің қығыным, мен қып болды. Мен бірінші кептіла өріліп, сізге болған сіздің жәттіке мұшу әмме нәрсіңізге болған қайырлықымды мен ашу бірінші ығы сөзді өріліп мен сізге білдіріп болдым рахмет шуңа мен сізні ә, менің группамға келішіңізді мен шын ділімден ә, қалап мүшәр күтіме қалған ұстаздарың кебін аңлайды рахмет рахмет қош ондан кейін айгүл мұғалім қадірге білән біз оны мектеп ташкенбіз ә мектеп ташкенбиз мына авазыңыздан чыгып эле турупту сиздин ушу вокалдын güzel avaz uslubidan muntazam dars ag'indiz chiqibla turibdi chunki mushnundagi nafaslarni ishlatildingiz mushnundagi bizning sado berish a'zolarimizdan shunday yaxshi unumli foydalandingizchu hamda oz masalalar ko'rildi jiddiylashganlik sababidan оны э, кийин ал кылып болды болду группамда оны ал кылып кете алабыз рахмат рахмат устаз кадырия сиңлим жакшымысыз <laughs> э, хош келипсиз хош келипсиз авазыңызды аңлап интайын хурсан болдум э, бу нақшымыз ұстазымыз абдулла ұстазники әрәнші ауазды аңлап көнген құлақла yana chiroyli tatliq ovozingiz bilan chiqqandan keyin nihoyatda яна yana bir yangi tuyg'u hosil qildi titirtishlaringizdan tortib nafaslarni kontrol qilib joy joyiga yetkazguningizgacha hattoki shunday yaxshi atrofliq tarbiyalangan bir ovoz ilmida atrofliq tarbiyalangan ekanligingiz ko'rinib turibdi meningki bu yerda ta'kidlab o'tmoqchi bo'lganim birinchi so'zda emas faqat fikrni kim kim baldu qilish kim keyin qilish huquqini oladi birinchi birinchi so'z man faqat huzurlandim ko'zimni yumib turib huzurlandim agar o'rilsam ko'rib turib quloq sazguga ta'sir etib qoladimi deb ko'zimni yumib turib birdan huzurlanib olgandan keyin andan siz mening gruppamga kelsangiz e, bir tashviqot qo'shinimiz sizni bezab chiqish qo'shig'imiz va sizga yetarlik bo'lgan sharoitlarni yetkazib beradigan madaniyat shirkitimiz bor shuning uchun mening gruppamga kelishingizni chin yuragimdan qarshi olaman rahmat rahmat ha qadriya singlim yaxshimisiz yaxshimisiz xush kelibsiz bizga rahmat Kaçak geldiniz. Kaçak geldiniz. Kaçak geldiniz. Ben bu nakş anlap bakiye baki yedim tuttu. Şuna yakıştırıpsız. Ee, şuna yakıştırıpsız. Ee, <laughs> Özünüzge Abdullah kardeş. Şunda bir kurallarını iş kısilip mete ya boğan. Bakı bakı. Buzmayı turayla. Ya sen... <laughs> Kızlık bir malum kem. Oldu. Maksadımını deyem de. қадірия сіңлім нағайты чырайлық өзіге хас ұсылып біле мағынасыны бәк гүзел орындадыңыз рахмет маңа бәк яман тәсір қылдым айтқан нақшыңыз қадірия сіңлім мана мұшы акаларыңыздың әммісінің ұстаздарыңыздың хошал кәйпиятта хошаллығыны мұшта өзара біз өзіміздің мегірлік чақчақларымыз білән akıllarımızga, ustaz akıllarımızga bolgan äkilleşlerimiz bilen şundaq mehirlik bu nimesi siz ipkeygen bizge ipkeygen mana muşu аяжан сіз бізге бір нақшыңыз арқылы бәшімізді мына жоқыр бір кайфиятқа әкеліп қойдыңыз шұныңға біз ма ұстаздар бір бірімізге ұнайды мұхаббатлік чақчақларымызды қылып жатырмыз сіз алайды орындығалығыңыз үшін әділеріңіз акаларыңыз мына ұстаздарыңыз әммесі сізге қайыл болғанлығы үшін біз мұштақ құшқаштек әміміз тарап тараптан сарап ташмәмет әдәштен бірсі әділеріңіз демең әркіз әдәш бір әдіңіз әдісі әдісі әдісі әдісі әдісі әдің әдіңіз әділлері кішік әдісі мүше әділлеріңіз бір сұба әдісі деп тұрайыншы әжеп мөмін жан болып бұзып әттік яғни шұның білән қадір сіңлім әмді мақташ не әмді мұшыншілік бұл төтіміздің мұш кәйпиятының өзі сізге ағы жетерлік мақташ Haqiqatda yaxshi o'rindingiz. Azroq bormi? Ha, мақұл. Mening bor. қыдырия болдымы яны азырақ мақтайлымы ташмамет ұстазың келіп түгідімі яки азырақ бармы қыдырия мында чо менің сіздің бірінші игі сөзіңізді өрілгенім бұл мұхим сен күлген бұл мұхим Шынан әммісі сіздің қасаптыңыз. Андын? Тоғыра. шо Демек бұл мұйым. Алдыңызға магеплер. Немі үшін шында бұлды қыран? Сіз айтқан нақша, мұхтар бұғраның текстіге мен әйні уақытта 95-96 жылдары айтқан нақша абай балла дейді ғой бір мүкәммәл бұның сөзі яман чырайлық Нақшысымы нақшысы чырайлық бірақ сөзіге ақиқаттан текстіге найты мен. бүтін толық бір бір аят бір бір кішінің қалбідегі ялқын сөйгі мұхаббат ә, арзу үміті толық ә, бір мүкәммәл текст нақш тексті шоң амырақтым мау немесіні ә, тәңкешіні мұны айт яқшы қыпты бұны чоқым қайсы малым қылды тіл сәті малым дилшат маалым жакшы кыпты дилшатның ушу үнәлерге көз тегмесине тахым рунақ тапсын Әмді мәқсәт неме десе, әмі малым сізні өзінің группысыға аммақчы. Шыны қалайды. Жық әліқі тоқтытып, яны гәп қылып, яны гәп қылышының мәқсәді шу. Шуңа біз әмді сізге әң ақырқы таллаш пұрыстыны беріміз. Өзіңіз қалыған малымның группысыға келесіз қадірия ішкіміз ана мектебіміз бір ә ортақ пікіріміз ба ортақ тіліміз ба ә, бір ішләні яқшы мәсләтлішіп пікірлішіп қып кетәлейміз ә, сіз баға яғи мен баға ей <laughs> мәміз сізден ортақ бір тіл сөйлейм ә әмі бағаан таш мәмәт үрімчіде тұрды <laughs> ашаның нақшылардан янчығам деп ба әмді кепіні бір жакала бассам чындакта сиздин акыркы карарыңыз әм ұстазларға рахмет мен мен ойламадым да төрт ел ұстаз бұрыл қарайды маңа деп жо бұрылды деп ойламадым лекин ақиқаттан қош болдым акыркы төрт устаздын әммесін урматтайм әммесі бір бірден талантлық ұстазлар Лекен қаллаш пақат бір ламке. Ақырғы қарарым ада өтігелдік нашылыққа болғы сетті олай дегендім, қайсын асам Mən ki sizə Əlnuri Bolqılın təvsiyə qılay fikrim şunçilik yeyişlik bək qovətlik tam şunda yaxşı ki. Mən kündə degan aş Əlnuri Bolqıl bilan nəşt qilishni adət qıldım. Şuni ilaq fikrim. Hə, maqul. Elnuri Yeşil Organik Bunları Dövlət Dərəcəlik Ekologilik Rayonda Xalqara ISO sübət ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlanğan 5 tın xali undur. Kimyəli qoşulmadan xali, bulğanğan havadan xali, bulğanğan sudan xali, sübətsiz xom əşyadan xali, uzuqluğu köyüşdən xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri Ümit işençi bilen baskan kademlerim utuq menziliga yol açkan idi. Berketli kademlerimde ben argan miyi işletilgen açıl çaş sopununu özümge hemra kıldım. Açıl cismimde işenç nuru içil durgusi. Açıl çaş asıraştaki yakşı hemrayınız. Açıl argan miyi çaş sopulları. Kolaның музык қанған вақты дәл сіздің тартық коланы сегінған вақтыңыз. Абдыкерим ку. Qanitlik va qanitsiz tartuq yurishlik kolaları. Va, ma bo'lka ya. Siz hər çağ, hər daqiqədə pakizlikqa intilisiz. Cahil maydağları sizning eng cho'ng boshqa tinchligingiz bo'lmoqda. Yenidən bazağa selinğan zəhirə alahidə ünümlük yüyüş cəviri kiyimlərdəki və aşxanadakı cahil maydaqlarını tez sürəti çıxırıb ташлайды. 99% may çıxırış ünümüge egə yeşil məhsulat. Maydaqlarını həqiqi düşünmədiyini zəhirə alahidə ünümlük yüyüş cəviri. Setilağıcılağa kir zaxira Shinjong talaba kasbiy tarbiyalash maktabi kompyuterda kiyim laylash, oliy daraja kiyim kechaklarni kesish, tikish tajribasidan mo'lliqqa asosan mush kasbga qiziqadiganlarni yuqori texnika bilan tarbiyalaydi. Ozoda muhiti uskunlarning yangilig'i, dars metodining va kasbiy saviyasining yuqoriligi bilan yil bo'yi o'quvchi qabul qiladi. Hammamizga tonishib bo'lgan odatmichi talaba sizning kasbiy oloydligingizga asosan dars o'rinlashtirib, tez o'rganishingizga asos soladi. O'rni Urumchi shahar Janubi Azod yo'li buloq peshkochisi Sanshxonza Sol Solsariya oldi chiqadi. Şincan talba kəsbi tərbiləş məktibi. Çarçıqan közləriniz mərdanı qədəmlərinizni toxtutub qoyub atamdı. Köz asıraşqı səl qaravatqınızını mı? Ular üçün əhmiyyətlik bir soğu təyərlaş gerəkligini oylaşdınızmı? Muvafiqiyətə azlıq qalğanda közləriniz bərdaşlıq verənməyib atamdı. Dünya yıldızı көз асыраш жәвірі түрлік көз мәселелер үшін өзімізге сұнған әмді ерішідігіңіз чәксіз хаяжан вә ғалбә. Көз көңілінің әйнікі. У яқшы асыралсын, оныңдың шәнч балқып тұрсын. Dünya yıldızı өнімлі көз асыраш жәвірі. Adaş бүгін keş saladaş ballar bilen biz oynadık obu imem да. Öy deysek okşmaydı akçadaş sırt dil imem da. Ya adaş biz oynadık kaydına açık temli samavar tetikkusu ba. Beşi okşaydı yemeklik ve rol oynavatkan Şincan Kaydu Yemeklik Çeklik Mesuliye Şirkti mayırlarımızga махирибиз Қадырия әзіз, мөминжан абдиким ал нури талланды нақша әйтеш махарат болса сәхні қияпты у бір жаллық. гүзәллік сізден айлансын гүзәл аваз гүзәл рұқсар мәңгі сізге әмірі болсын нақшамны әйтіп түшіп ая жаландым. төрт ел ұстаздың өрілішіне ойлап бақмапты ба кейін қытымлық мұсабықларымы техімі тірішіп, ұстаздан өзімнің кемчіліктерімді техімі толықлап, өгініп техімі яқшы нәтижелерге еріш үшін тірішімен. Қадырия саңлымыз ұнталмаймын деген нақшы білән бұл қатым мұсабыққа кіріпті. Бұл қатым Қадырия бұл нақшын талабын ай тоғыр қыпты. Әм Қадырия тәрбідің етілішіні алғанды кейін башқыша ә, болдым. Аваздырын айты yumshoq ya'ni yumshoqlik ichida E, bir xil e, ovozning kuchi va e, atroflik tarbiyalangan ovoz chiroy holatda shundoq bir yaxshi bir yiqimliq tuyg'u berdi keyin aylandim aylangandan keyin qadriya singlimizmi to'rt ustozning ichidan meni tanlab chiqdi keyin bilsam bu singlimiz o'zi o'zbekistonda yevropacha ovoz ilmi bo'yicha maxsus tarbiyalangan bir sistemli tarbiyalangan singlimiz ekan həm də Yorubaca avaz elmi də tərbiyələnib, amıbab üslubda məşındaq nəhayət yıqımlıq, yıqışlıq qılıb avazını yumşaq çıxırıb bir naxş etişmə asan iş emas. Yəni bununki özünün yoluğa, sistemasına kirib e, məşinçilik urulğanın özü çox nəticə. Bundan keyinki ustoz shogirdlik münasibətində Qadriya singlimiz bilan biz bundan keyin texmo yaxşı həmkarlaşıb e, texmo çox utuqlarga erishishga tirishimiz. Ипек юлы Садас программасы оқуғышыларының тордығы бейвасты тарқытышына көмекші болсаңыз, телефоныңызға бадам әпидалын түшірінің. Барлық майырлар сізіне бадамды сақлаймыз. Мұшындағы пұрсәтке мұқтаж болып атқан нұрғын нақшыны ұмдан етіған балларымызға бұл яқшы бір пұрсәт болды, бір сәхін болды. Мұшы сәхніде дәрже алуды, яқы алмайды, іш қылып, о өзінің hayatыға езілған yol бойынша маңыды дәрже асымы аммысымы езілігін бойынша чақнайды бұл жұлдыз болып мүшәді тоғра Мұ мұшында бір сәхна бәлкім бірінші болушы мүмкін яки ең ақырды санағанда бір, бір болып келіші мүмкін ә, біз бұрынғы нәтиже қарадымы нұрғын нақшылар шықты дәрже ағыны ба аммағыны ба аммай чақнағанлар ба еліп ұйқап кеткенлер ме ба мұшындағы іш айгүл сіз бірні илан қылып қақыны нақшыдан sevgi. Uy, Әкендің tüm sevgimden ki. ismim Zappar Obul, Yakan'dan keldim. Ben nakş kesip bilen şoğulmat kılı 6 yıl kaldı. Benim музыка. Дадам muzika. Dadam harbilik tuğan vaxtısda gitar çaptıken toq. Ben aklım kesimim gitar bakiyaveydi. Dadamın gitar үгініп қалдым. bu gunish jarayonida muzikaga tiqim qiziq bo'lganligim uchun mana shu muzika yo'lini tanladim man to'rt yil to'liq o'tir muzika o'quvchisi bo'lib orzuyim uchun bir o'tib hozir cholg'u asab do'koni ham muzika ma'rif bilan shug'ullanyapman ipak yo'l sodasi qatnashganimdan intayin xursandman natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar cho'qim tirishaman agar to'rt ustozning hammasi siz uchun o'rilsa siz kimni tanlaysiz Adaş ma tartıqdan qolasın içpaqqa bək peyzin. Boldi adaş ma tatlıqnasını taza içəməyəmədigini. Adaş bu tartıqın qanımsız qolası, içə başqaça uzur. Bir içib baxayım da olsa. Hmm. Bu ekan. Бейжің Taşkın халқыра pay kontrol грои Tartuk юришлік колалары Mayırlağa амет тілейді. the sun. бісміллә ұстазла мә екеннен кәген үсімі мүзәппәр мүзәппәр ұбыл ол мен мүзәппәр ұбыл, азыр қызметті мұ, ұқышты қызметтімі оқыштымы сода қылатымы оқыш бітәгілі алты жыл болып қалды онда осы хәдит жық бұл тапқан 5-6 жыл оған болса қандай тижаратта азыр машу музыка сап содасы музыка маарып белән шұғылланатымын оқығыш әп бір тараптан Қайсы саз чалгылда? Гитара. А, гитара. Хоп. Ба төт муаллим әмісі айландырыпты, ә? Ә, ойламағандай. Хош болып кеттім. Мөмінже әң башта айланды, ә, мұшынада? Мен бешіде айланып, айланып қалдым әм. Ә, Неміш қа? Ашы бір үшкенде мисраны айтқан вақытыдылым, жүданым қайнап кетті. <laughs> Жүданым наайты жақсы башылды чу түнжү сөйгү деген бул акшыбыз устазыбыз абдулла акамдынки ижрасы менен бүтүн халыкка мода болгон амылашкан бир накша авазыңыздын жакшылыгынан хисияттын жакшы бергенлигиңизден бизни алдын ала калбимизди утуп алып бул төрт ұстазының айлыныш шәрпіге еге болдыңыз деп ойлаймын мен рахмат етіма мұзаппар ұка маңа ашу сіз мұша алтыңыз алтыңыз алтыңызмы яки адатке алтыңызды алқыған алатмы Мүшін бір дәп бәсіңіз бопты ке нақ жоққандыкі алтын Sizce bugün şuna yaxşı fəxri qıldım özüm deyə oylamısınız? Çoğçan fəxrimi yoxsa cınçan fəxrimi? Şıçan fəxri. Şıçan fəxri. Əgər məşədə canlıq orkestr olub, məsələn, canlıq musiqi icra qılğan bolsa, dararararan daradadoş kolmasiyəyə çıxan vaxtında siz degen şünçilik cidon olub getdiniz, içinizdə "Ey, yana energiya dedim. Ernest Исі деген шүнчілдік баян өзі ішлеген болушы мүмкін музыканы шындап ақ ма нашаитқа уақыт кесиятыңызда шу музыка қазір айгүл деп нәрсе шу уақыт музыкаға түпігі башлап эч кышым мүмкүнтү азыр сиздин татып койду кээниге музикчу кээни татып сиз алдакырап миңип адыңызлык музыка татып атыды ой исет дедім, лекин яна сіз яна ушу тип алдыңыз нормал яна авазыңыз normal qattiq kuchli qattiq hammani рахмет мұғалім таш мұхаммед ұстаз қышкепсіз үкем жоғарыда айтқан бұл түнжі сөйге деген нақшыны ұстаз абдулла акам біраз бір итіп қалса деген ешқынымы ташап қоймаға алады бір итіп еткен нақша енді бір құлқымызға іштақ орнап кеткен ә, менің өлішім себеп сіз енді маныңға өзіңіз бір азырқы заман ұслыпларыңызды қитып анда şekilde o'rinlaganligingiz uchun hemen muş tarafınızdaki anca mınca bir alaydilikni ko'z tutgan asosda e, sizga e, aylandim yaxshi rahmat muallim ammo man naqsha abay degandek abdulla aka bu bakkiliki yaxshi o'rinlab ketgan joyini tepib bo'lgan asarlarga nisbatan bizniki hukm chiqarishimizga ozroq Ә, шуныңға нақшының ке, тарапын назарыбызды сакыт сақытқыға асасында анан деген сизге қараш караш ә, біз биз бір фурсат беришин ылайык көрүп төрт ил устаз asardagi analizni boshqacha o'zgartibdi nafaslar bo'lsin anaqa chulik qilishlar shunda o'zgacha abay degandek abdulla akam bu nima demagan amal yo'q ketgan gap qilaymi мінекей бімгебек тайсынап алып кеттің ғой иә тоғра шо баштап кетті бұлар тоғыра музыканы ма жаман емес ішлепсе қыра үзаң ішілдің ғой жоқ музыка өзімдікі емес үзем баям шында пикір өзімдікі ә шындамы ә шу яман емес пикір анда мен мұшы нақшы айтышларыңға мынау зәнсеп бақсам андан баям сен үзең гитар чалды екенсің шындама тоғыра Э, яны килеп әлгі бал тәрбиелеп әтіпсе шу ойлап қалдым әлгі мұшы енді мынаң көңілді менің бір кісі орным бадәк қылды деп шоңа өріліп салдым қыра <laughs> рахмат қағыны э, баям айгүл ұстаз деді мұшы музыканың бір еді сәл ауазыңызға жетмеген бір ие бар екен деп қағыны қағыны ішкіміз қылып бақсақ болды шу ішләрін шу тоғры ака әмісі әмісі үзен кетті анда бүгінгі тоқта мына чоң ұстаздан ижазат сұрап ан башлаймыз таллашны кечірім кечірім да так ұшып учуп атсаң шуңа азыр мына ахвалны көдің сені көп кеп салмайлы әмді мұш малланың қайсын талласаң чоқым яқшы етекле әлейді. Қаған панқайтлықланы оңшап. Қазір сенің ақырық талышаңға өрмәт қылмыз. Мұнан талышым болса... Жәмейтімізгі барлық яш өсмірләнің пән маар білімлерін өгініші ярдам қылайлы. Олар біздің кәлгісіміз. Әміміз бірлікті ularning texmi көп fan madaniyat bilimlarini o'rganishiga texmi көп fursatlarni hozirlab masayka jamoat parovollik maxsus fondiga agishaylik mavlam mush yiqindim bu iqtisodim qat'iy yaxshi emas qandaq pul topsam bo'ladi deb сіз baqqatdi voy badam bevasi tarqitishni tushirib shuni jibo qilib pul topsangiz bir oyda qo'ydek pul Հերաս Абай güzel telefon qutdiga bu gün kəsilən bir mehman qılay körşəyli dedi. Oda şu barlıq pulların özüge məbləğ selib təlba kəsbi tərbiyələş məktəbində oquyatdım degan toğu. Nədən kəlgən pul ki o? Hə, adaş o təlbada tirişib oqub, yeni kiyim keçəklərini layilətdikə məktəbdə nurgun oqış mükafat pulları verib tuqara. Hmm, nimdə peysi. Əmsə mən kiyim tikişini öyrənməkçi bolğan dostlarımğa təlba məktəbini tavsiyə qılıb qoyadas. Hmm. Кәң тұрдаш достар, шынақла экран алдыды ке әзіз көрмелі. Біздің бұғыдымқы майырлырымызға әлбәтті программы ғұрпсыдың айт қатты бұған мұкапатланы тәйірдің. Бәлкім сіләмі, біз білен бірлікті бұл мұкапатланы аңлап еқішқа битақат болу атқан бұл үшін мүмкен. Бірінші бұған майырының Шинжан Садәк Соды Чәклік мәсуілет шерікті 120 мүмін үйен қымытыды ке автомобил білен тартықлайды. Оның башқа үшкенші бұған майырының Шинжан Айлын Азгүрой 100 мүмін үйен қымытыды ке автомобил білен тартықлайды. үчүнчү болгон майырыбыздын Шинжаң Алнури Езигилик фән техника тараҡҡиятчылыҡ ширкте 80 мең юан ҡиммәтендәге автомобиль белән тартыҡлайды. Төтінші болған майырымызды болса Шинжан қайду емәклік чәклік мәсулет шерікті 60 мың юан қыметтедегі автомобиль білән тартықлайды. Демәк, мұкапат бұйымларымыз интайын қатта. Бірақ бұл мұкапатлағы еріш мұ асан әмәс. Майырларымызға шеркетлер білән бірлікті амет тілейміз. Сән қайар етісән сүй сізше бұл махиріміз қайсы ұстазына таллайды тәпсілатыға қызықсыңыз диқтыңыз келер әптедіке сәдәф епәк юлы садасы программамызды болсын епәк юлы садасы сүйгенің жоқ чиграсы қошқабазла сәйнасы епәк юлы садасы епәк юлы садасы сүйгенің жоқ чиграсы қошқабазла сәйнасы епәк юлы садасы you leave. chiude in sada